магнит стрелкасы магнит талаасындагы анын багыты мурдагы замандан бери эле чөлдөрдө согушта моряктар соодагерлер саякатчылар өзүнүн бара жаткан кыймылын багытын керектүү өтө маанилүү нерсе компас менен так аныкташчы ар бир компас эки бөлүктөн турат биринчиси стрелканын компасы айлануу огу болуп шип турат экинчиси бул четтери кызыл жана жашыл өңдөрүндө өтө чоң эмес стрелка компастын маанилүү бөлүгү атайын магниттелген материалдан жасалган дал ушул стрелка бул өзү кичинекей магнит болгондон улам магнит стрелкасы деп аталат биздин жер дагы түндүк жана түштүк уюлдары бар өтө чоң магнит экени бизге белгилүү бул уюлдар жердин географиялык уюлдарына карама каршы түндүк географиялык уюлда түштүк магниттик уюлу бар бул уюлга стрелканын түндүк уюлу дагы тартылышкан жана түндүккө болгон багытты көргөзөт бул учурда компастын магниттик стрелкасы жердин магнити талаасынын күч сызыктары магниттик меридиандар менен багытталат магнит стрелкасы менен магниттердин арасында ордуңду багытыңды аныктап изилдесе болот